wako maini, wako maini. Tumeelewana, tumeelewana. Tunaona sasa hii petroli imeongezwa, wasitudanganya ati kwa sababu ya ni vita ya Ukraine na, na, na, na, Russia. Hapana, mbolea imekuwa shilingi elfu sita ukienda siku hizi sukari unanunua shilingi mia mbili sabini ama mia mbili themanini kwa kilo mbili. Tunataka hiyo vitu yote iteremke ikuje chini. Tunataka bei ya mahindi ikuje mahali tunataka bei ya fertilizer iteremushwe. Tunataka uikuja hawa maini, hakuna watu tumbo inanguruma ama hakuna watu wanaenda kibarua kufanya kibarua ya kila siku ya shilingi mia mbili unakula hata kesho hujui utakula nini. Tunataka tubadilishe nchi kila mtu akuwe na pesa mfukoni. Nyinyi mko tayari? Mko tayari kabisa? So tarehe tisa mwezi wa nane mtapiga kura asubuhi na mapema, asubuhi na mapema. Na huyu jamaa wangu Didi dini yote kimilili. Hivi kuna bahati sana. Huyu mjumbe wenu wakati alichaguliwa ya kwanza akatembea kule kwangu, si mnasikia anajenga magorofa hiyo ujuzi alitoa huko kwangu. Huyu jamaa ni mshap sana, hakuna mjumbe anapenda nyumbani kama huyu jamaa. Wajumbe wengine wengi wanachaguliwa, wanaweza wanakula mandazi huko bunge. Kuna wajumbe wanakunywa chai ya bunge ya saa nne, wanakula lanji ya bunge, wanakunywa chai ya saa kumi ya bunge wanakunywa pombe ya bunge. Sio mtu ni mtu mkumbavu, si mtachagua huyu jamaa sababu ni mtu wa kazi, mtachagua mia kwa mia. Hebu nione kwa mkono na na mtapea nani? na mtapea nani? Gavana mtapea nani? mtapea nani? kwa nguvu sana, ndio awachane na ile wakora wanabado wanamsumbua. Unajua wale wakora wale, unajua Uhuru Kenyatta anapigia kila mtu simu, hata alikuwa amepigia huyu Didmas eh. Atakuja nikupe milioni hamsini ukuje upande wangu. Ukiona mjumbe mwenye anaenda kuchukua pesa na dakika ya mwisho anaenda kwa Jubilee na hao wametoroka wote, pelekeni hao nyumbani wote. Tunaelewana? Mnasema gavana, mnapea nani? Mnapea nani gavana? Amesikia kweli? Hapana. Akikuja hapa mwambie atembee na Kenya kwanza. Sasa aanze kutembea na kuomba kura, si ndio? Kwani anakopa Uhuru Kenyatta? Kwani Uhuru Kenyatta na makende ngapi? Yeye ana kwani Lusaka ni mwanamke? Mwambie Lusaka tuje tutembee uone tuombe nini kura, ama namna gani? arambe, arambe. Kenya kwanza, kazi ni kazi, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Eh, hapo kwa pesa ndio tunataka kusikia kabisa, pesa, ndio? Ama namna gani? Yaani nini maana hata wewe ungeniambia ningekuja na kitu kidogo tuchotee hawa watu bwana. Eh, kwani wewe